Omuyimbi Spice Diana ageze maaso n'aba ng'atera asanyusa ttiimu ye egyakola naye nga bamunume buli mwana mulenzi Alan Cruz okusako ne DJ ow'amaanyi gw'akola naye abangi gwe mumanyi nga DJ Ram Roger. Ate era amawulire amalala mwana muwala amanyikiddwa nga Rahma Pinky e, eh, yagenze maaso nate n'atottola ennaku gye yayitamu nga mulimu emu alina okuba nga bamufumbiza ng'akyali muto nnyo nnyini ddala. byenkoletedde byebino byayitamu ng'ali mu bufumbo ate era ne jfc wanaye kyeyagenda maaso n'okuba ng'akola buli lwajjanga ateera ewakaawe okumukyala wabula nga sinawo kugenda maaso okwongerera ddala nyongera okuteera okusaasira eh, kusinziira ku mawuli agenda maaso mu ggwanga minisita yafudde yakubiddwa amasasi eh, omwoyo gwe mukama agusaasira gulamuza ekisa okusaako n'okwongera nate era okusaba bikikwatako kubanga bakola ekitali kyetagisa okubanga banoonyereza ensonga n'okumanya ddala kiki ekigenda mu maaso emabega wa bino amwana ah, mwana spice dina ah, muyimbi tumanyi nnyo oh, w'amaanyi ennaku zino abamu ku bayimbi abatrending era basinze okubanga bakwata abantu bannayuganda mu mabiro nga munonno mwe muli ne bannayuganda abali mu nsi z'ebweru era nga mu ggwanga erya dubai mwana mwalono gye yabadde akutteko ogenda okupafominga show ye eh, ne ttiimu ye ey'amaanyi wano nno ya branchize kuddukako erimu okubanga ateera agula ebintu wano byakukwasizza mwana mulenzi alan cruise esimu emanyikiddwa nga iphone eyamaaso eh, asatu beyina cameras esatu simu ya bbeeyi ebalirwamu obukadde bw'eddala busatu bulambirira obwe uganda ate era nga simu nungi nyo nnyi ddala yamuwadde simu eno ng'agimuwa ngaekirabo ate era ng'amusiima olwokugenda amazzi n'okuba nga atambula ne tiimu ya spice gadget oba tiimu ya spice diana buli we baddamu anamezi aron cruz abadde akola nga omulimu gw'amanyi okubanga akavaliga stori zaabwe okussaako n'okubanga abawerekera buli wabeera abagenzi nateera okubanga bakola kino nno kyasanyusiza mwana mulenzi aron cruz era agenzi maaso neyebaza ancle roger ababanyi gomenga manager roger omwami ono amanejinga amanamala space diana namwebaza kulesa lino lyebamuwadde era lye bamugonnomuddeko lyabadde tasuubira era ekituufu kyamusanyusiza nyonyiri ddala ah, space diana yageze maaso mu kusagira namugamba nti ah, tukooye akasimu akabi nalwo ekityo kwe kusalawo naaba nga ate awunyiwamu essimu eyo eh, essimu ya bbeeyi era abantu abazikwata bebana abantu betumanyi nga abakolamu oba oli awo abantu abalina ku ssente ezitegeerekeka oba eziwerera ddala ah, space nana teyakomye okuyegeza emaaso ate era naaba nga asanyusa mwana mulenzi djram ng'onono abadde akola kyamanyonyi endala okulaba ng'alinkinga space diana mu shows ez'enjawulo oba okumufunira emirimu tugeze ng'omuntu wanaaba ngaagenda kuyimba samuya adije rama abadde akola kinene nnyo okulaba nga abuukinga omuyimbi ono kitegeeza abadde akola nnyo okulaba nga spacetan afuna emirimu omumwajja akasente akamubeeza spacetan yagenze mu maaso nalaba okusiima kwe eri dije ram bwatu yamulekedde miliyoni kumi bweddu eze uganda mu show gye yabadde alina opafominga era agenze mu e maaso naaba nga ateera amwebaza n'okwongera okusiima omulimu gwakola okwongera okututumula ensi uganda naba bannauganda okuyitira mu music ne entertainment kino nno yalaze okusiima kwe era wano yabadde performing yapozezemu nayogera ebigambo byebisiima mwana munezidijeram era ng'alaga nti ye amanyi bulungi gye bavudde n'omuvubuka ono oba n'omusajja ono ku nsonga ya industry era ya entertainment ah, kyasanyusanyo dj rwamu era yagenze maaso naaba nga ateera awuniikirira mu ssanyu okusaako n'okwongera okuba nga bigambo byamweddeko nga tasuubira kino space dana kyagenze maaso naaba nga ateera amukolera oba amutuusaako yongera nateera okwekumbira ku mukutu tube nga ateera tukuweereza tovaako abayimbi abakodo nga nabawona nnyo ah, leka twogere ku mazima newalinodekyenjagala jangu jange netulabe jange netulabe No, no, no, no